Aí, gente, olha, eu tô fazendo ainda. Isso daqui é pro 011, só, só de exemplo mesmo. Aqui, ó, se eu clicar no rosto dele, eu só consigo mexer no rosto dele. Eu vejo usando o A e o B. O W e o S pra colocar no 90, que é o reto. Mas, por exemplo, eu fazer assim, ficar tortinho, pra não ficar arrumando, não. Eu venho aqui, clico no W ou no S. Também funciona pro corpo também aqui basicamente nesse programa. É uma versão de um programinha infantil chamado Scratch, só que deixaram ele muito melhor, botando até coisas de programação de verdade mesmo. Dá para conectar um joystick, né? não tem necessidade. Dá para colocar aqui um negócio que ele avisa o que está acontecendo. Ah, esse eu tirar aqui. por exemplo, deixa eu colocar aqui. Aqui ele testa se está travando. Aqui, esse. Fiz que eu que fiz, mesmo esse programa que eu que fazer. Mas faz tudo com um bloquinho. O programa original tem esse bloquinho, mas o pessoal da torre fez serve muito da hora. Aqui, Por exemplo, aqui é uma parte que vocês conseguem mexer. No caso da Embraer, eu estar passando um tutorial assim. Você vai conseguir mexer aqui. Caso o controle como eu mostrar, você do mouse para ficar aqui, olha, já, já tá, automaticamente mostrou aqui, ó aqui, com 15, né? A não ser que tá vendo os detalhes que não sei se é algo estimulado. Aí tem o formato de cor, não, tá, não precisa mexer. Mas não tá muito aberto, então tá mostrando aqui. Que é a posição do mouse, que é a... Depois, eu não sei porquê, mas desapareceu aquilo que você entrou aí, então tem que manualmente clicar aqui no treco, que não basta assumir aqui. Assim, é basicamente disso. Né? Espero que vocês tenham gostado desse livro, basicamente, e tchau.